ゆかチャンネルはいみなさんこんにちはゆかチャンネルのゆことすんちゃんですゆかさん夫婦ですまずまず私たちの YouTube が7万人突破しましたありがとうございます、はい、Thank you guys Thank you インスタグラムの方とかあと YouTube のストーリーには載せたんですけど、うん、本当に皆さんのおかげで ここまで来れたと思います。はい。なので、はい、今日は、まあ、新規のはい、チャンネル登録者さんとかもいらっしゃるので、いらっしゃいませ。Q&A を行っていこうと思います。はい。はい、それではますね。はい。本当に本当に7万人おめでとうございます。ありがとうございます。2年以上見ていてどうもゆかさんすんちゃんさんが有名になっていくのとっても嬉しいですすごいすごいまあ無理のない範囲で頑張ってくださいということですいろいろ間違ってることねあ,、うん、あと 質問お子様を産んで一番楽しみなことまたはお子様とやってみたいこと行ってみたいところなどは何ですかああそうですね、えーはい、私は一応、まあ、家族が増えるので、うん、家族旅行とかさ、うん、みんなでね、うん、家族旅行行きたいねどこ行きたいハワイかな <laughs> ハワイ、え <laughs> ー、ハワイか温泉とかさそうだね、私も同じかな本当に3人で 私はちょっとタイ旅行が最初に行きたいかなあそうタイもいいねと思ってますっていうのが一番今してみたいかなはいはい次英語の質問なんですけど「はい、アニョンセヨジェニアイニダサランゲヨ」って韓国語で言ってくれて「I have a question for you, your Q&A How long have you guys been married and how did you guys meet each other?」っていうことで「How long have you guys been married?」 This one, we've been married for two years. Two now? years. Mm. Ah. And mm -hmm. how did you guys meet each other? Um, yeah, we worked together. Yes. In the same company. Mm -hmm. And she liked me first. <laughs> no. Almost six six years ago, maybe. 아 예예. 예. 쓰기. 순짱의 변장은 그 아름다운 모습 계속 기대할게요. 유카짱은 몇 살이에요? 순짱의 일본어 비법은 뭔가요? 아 감사합니다. 저는 그1년생입니다 요새 나이가 헷갈리더라고요. <laughs> 일본 나이랑 한국 나이가 헷갈려서. 네, 저는 31입니다. 빠른 발굴. 빠른 발굴. 음. 그리고 순짱의 일본어 비법은 뭔가요? 일본어를 가장 빨리 배우는 방법은 이렇습니다. 맞아요. 次いつも見てますで、はい、チェジュ島に彼がいて日本との遠距離恋愛中です将来は結婚も考えてますでチェジュ島で住むかもしれなくて韓国語は少しわかるのですがチェジュの方言が使えるかっていうそういう不安がありますゆかちゃんすんちゃんはチェジュの方言はペラペラですかっていう質問でしたすんちゃんはねチェジュ出身だから結構家族と話す時とかとか友達とはチェジュの方言がねチラチラ出ます 私はとりあえずおばあちゃんと話す時は笑ってます初めてこうチェジュに来た時よりはもっとあの聞き取れるようになったなと思います方言がうんうんめッケメッけメッケ <laughs> まあねそうそうもはめんもともともはしんもはしんもハシンもやモーグルコあもぐグこかなんかねチェジュ島の方言はすごいねやこう柔らかいです まあ、方言使うけど若いたちの方言はそんな難しいのないから全然全然ですので、ねうん、もう大丈夫と思います。大丈夫と思います。はい。次。ゆかさんとすんちゃんはミョンドンで出会ってお付き合いされたとのことでしたが、はい、サムの期間はどれくらいありましたか短いんじゃないそうだね私たち3まあ1週間2週間ぐらいじゃないなんかね3っていうかデートしたら結構すぐ付き合ったよねそうだなんかデート始まって その付き合う前がすごい短いの理由は、う2人とも好きなの分かったじゃん分かってるから <laughs> もう触りたくてももうしょうがないのそれは好きな気持ちをね結構面倒くさいじゃん多分いやそれはお前だけじゃん <laughs> 好きなら好きで、嫌いなら嫌いでっていう感じがいいのかな私はだからだって好きって思ったそうだねなんか顔が好きだったねうんお互いのね 俺はゆかのぽっちゃり感が好きなんやめてよ次あ、uh, Is the baby girl or boy? せーの It's boy. boy boy 남자입니다男ですはい次マタニティの服はどこで買ってますかマタニティの服は韓国のねサイトで買ったりとかしてたんだけど、うんうん、最初なんか一等終わってその幸せ感で、結構買ったのね結果 間限定じゃんマタニティ服ってだから中期後期はあんまり買ってないかもしれないですで普通の服を着てます大きいちょっと大きい服着てるのねだからあんまりマタニティ服にこだわらなくていいかもまあ、ゆかあの裸だから <laughs> 家で結構裸好きでうちら <laughs> 二人のそうそうあの家で裸です <laughs> 次 What will you name your baby? ああ We got this question a lot so Actually, we decided. Mm -hmm. But uh, after he will be born, uh, I will let you guys know. Okay? Tsugi, <laughs> what language will you teach your son? Mm -hmm. Will he be trilingual or just know one language? I think he will be trilingual. Trilingual? Mm, he can speak Korean and Chinese, mm-hmm. Mandarin Chinese, and I can speak Japanese, Korean, and a little bit English. So first, I mean, I talked to him in Japanese and he talked to him in Korean. Uh, when he grow up, then we will teach him either Mandarin Chinese mm-hmm. or English. Have you been to America? I love you so much. Can't wait to see your little oh. prince. I've been to United States before. I used to live there, but he never been there, so we really want yes. to go for travel. Yes, because we <laughs> love classic girl. Yeah. And you know, you know that. <laughs> Next. Oh. When is your due date? My due date is 2020 January 4th. th입니다 right. Hmm, it's, it's gonna be soon 次 When is your birthday? My birthday is like February 25 <laughs> Thank you. <laughs> My birthday is August 20th. Thank you, your present. Thank you. 次 <laughs> 子供がいると分かった時を振り返ったら、はい、どんな気持ちでしたかいつも大好きですありがとうございますどんな気持ちだったか一応お母さんから私はなんかね早くすんちゃんに伝えたいってなって嬉しさと興奮びっくりとっていう感じかな だろうねなんかねあんまりその時は不安はなかったかなすごい嬉しさがもっと強かったかなと思います、はい、私も楽しかったんです赤ちゃんでいいと思いますはい、はい、幸せでしたはい次 What's your favorite memory about each other? I think many time in Thailand uh, yeah yeah yeah the, the trip in Thailand definitely because we, we went there as our honeymoon and yes. the next year as well. So yeah, the trip in Thailand. Thailand is perfect because they have a noodle soup, chicken noodle soup. Right. Next. 70회 추가합니다. 네. 임신은 어떻습니까? 힘들어요. 힘들어요. 네, 정말 힘든데 동시에 행복합니다. 네. 음, 그게 진짜 신기해요. 특이. 특이. 우리 우쭈쭈 다음에 우쭈쭈 동생이 생길 가능성이 있습니까? 있습니까? 저는 워낙 입덧이 심했어가지고 아직까지는 생각이 없는데 네. 그래도 다들 출산하고 나서 그 고통을 바로 잊는다고 하더라고요 그래서 둘째, 셋째를 갖게 된다고 하더라고요 그래서 모르죠 yes. 저희도 모릅니다 네. 근데 아직까지는 없습니다 <laughs> 네. 次妊娠してすんちゃんが夫でよかったなと改めて思ったことはありますか 私妊娠して毎日思ってます <laughs> すんちゃんが夫でよかったなってっていうのは多分すんちゃんなしだったらやばかったと思いますなくなった本当にそれぐらい辛かったしいろいろあったもんねすんちゃんがいたからバランス取れてたなと思いますゆか意外と体調弱い方で <laughs> あの私ノットありますねゆかの病院ノットって何時に何回病院行ったかあの どれぐらいお金使ったかでそれをあと10年後でちょっと見せてもらうために作ってますはい <laughs> 次 Why are you couples so adorable? おー So sweet <laughs> n 妊娠中のスタイル維持で気をつけてることありますか食べ物は気をつけてるしそうあのスタイルのために気をつけてるっていうよりはその宇宙中が栄養、はい をちゃんと取れるようにとかなんか化学物質とか入ってないの食べるようにとかっていう気をつけてる感じだからもともと夜食をしないのとなんかね遅くには絶対食べないし食べないし、そうあとは行ける時はこう歩くようにはしてますそうだねその2つぐらいかなあんまあんまなんか適当の家族ではい <laughs> すみませんね。はい。次。Do you love Turkey? We love Turkey. I love Turkey. 次ゆかさんはどんな時すんちゃんと結婚してよかったと思いますかどういう時っていうかもう、いなかったら無理かもお次次なんかすごいあの、うんうん、質問じゃなくてすごいなんていうのファンレターみたいなとか 多くてありがとうございますはみつ次ゆかさんは何歳でアメリカに行かれて何歳の時に韓国に行かれたのですか、はい、アメリカは18か、うん、あの高校卒業して行って2年半ぐらいいたのと、あと韓国はその後 来たので、うん、21か2の時に来ました韓国来てもう7年ぐらいですねそうですねはい、はい、Do you have hobbies? You're so beautiful and cute Lots of love to you and the baby My hobby is escape from Yuka My hobby is to catch my husband Every time 次 <laughs> What was your first impression of each other when you first met? Yuka is like very glamorous, like, and very <laughs> white. and I think she got a little bit big titties. <laughs> I, I, I just, I, I, I, she smiled, <laughs> maybe. Smile, okay. Yes. That's good one. Right. My first impression of him was... Handsome. Yeah, kind. and kind. and kind. Okay. Good kind. <laughs> Next. はい、それでは今日はここまではい、質問に答えたいと思います。はい、で、次の動画でまた続けて Q&A を行っていこうと思います。はい、7万人ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからも頑張ります。はい、それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。